ambayo inachomsumbua ni jini maiti. Nilifikia hivyo, nilikuwa natamani nife dakika yote, labda itakuwa suluhisho la tatizo, lakini Mungu alikuwa hivyo, na nafsi nyingine ilikuwa ananiambia nakosea. Kafika kipindi kaka yake na mume wangu akaniita, akanambia shemeji, nimekuita, mbona upo hivyo? Kwanza afya yako sio hivyo, alafu sikuelewi mwenendo wako siuelewi, mbona zamani haukuwa hivyo? Hebu niambie tatizo ni nini? Nikaanza kumweleza akanambia, sasa mimi niko tayari kukusaidia, wewe upo tayari mimi nikusaidie? Kuna mwaka nilichukua mkopo wa milioni moja bila mume wangu kujua, nikafika ndani nikazimwaga kitandani. Nililia sana sita sawa nililia sana.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 Nzuri. Jina lako? Habiba binti Rashid Katundu. Umezaliwa wapi? Nimezaliwa hapa Dar es Salaam Tandika. Mwaka gani ilikuwa? Mwaka sabini na saba. Tuweze kumfahamu Habiba binti Rashid. Nilizaliwa na babangu na mamangu mzazi wakiwa hai, lakini nililelewa na bibi mzaa baba baada ya kunitoa kwenye ziwa kwa mama. Baadaye alivyopatwa na masaba kufua na mume, mama alinichukua akanipeleka kijijini ambapo niko bibi yangu na babu yangu mzaa mama. Nikasoma kule darasa kwanza mpaka la saba, nilipomaliza nikarudi da sikupata bahati ya kufaulu, nikaja da nikamdai baba kwamba anahitaji kusoma. Baba akanirudisha tena skuli, nikarudia darasa la tano shule ya msingi Temeke, nikasoma tena mpaka la saba nikamaliza, lakini ndo mwaka ule serikali haikutaka watu warudie, wakaanza kuwa, kuambia watu waandikishwe shule za sekondari za kulipia. Kwa sisi tulisiti, hatukubahatika tena kuendelea. Ndio nilipata mume, nikaletewa mchumba, nikaolewa. Baada ya ndoa kuna maisha ambayo yalikuwa sio sio, tunajua tulivyozaa watoto nini, na kila mtu na imani yake. Lakini bahati nzuri kwanza wakati nimezaa mtoto wa, wakati nina mimba ya mtoto wa pili ndio yeye mwenye matatizo. Mtoto alipata matatizo wapi na ilikuwaje? Yule mtoto alipata matatizo akiwa form 2. Kwa hisia zangu nahisi kwamba siku liloanza tatizo ni kwa sababu tu sikulitilia manani lakini kuna siku usiku wa manane niliamshwa na mdogo wangu nilikuwa naishi naye naye alimaliza shule nyumbani nikamchukua kijijini nikaja nikamleta hapa nikawa namsomesha aliozaliwa mwaka mmoja na wewe mwanangu walipishana miezi yule mdogo wangu akaniamsha dada Yasmini analia analia amefanya nini anasema amepigwa amepigwa eh na nani tukaamka na babake tukaenda mpaka chumbani kwao kamkuta analia amepigwa na nani anasema sijui imekuwaje? Anasema mimi nilikuwa nimelala tu, nimepigwa kibao kizito, nakuja kuzinduka naona cheche, yani mpaka kichwa. Na sasa nikajifunika tu nguo, japo sikuangalia, sikuona mto, lakini kila ninavyokaa naona kichwa kinaniuma, kinazidi kuniuma. Nikachukua maji nikasomea nikampa anywa, mengine nikampaka, nikamwambia kama unaweza kusoma haya zozote, sababu ni Waislamu, basi utajisomea. Tukarudi kulala, lakini kumbe lile nahisi lilikuwa ni chanzo cha tatizo, ila kwa kipindi hicho nilikuwa sikugundua, kwa sababu nilivyotoka pale sikulifuatilia. Eh, alivyoamka asubuhi aliamka, nilivyomwangalia upande ulikuwa na utofauti, kama ulikuwa umevimba Eh, sasa mimi sikulichukulia maanani, lakini baada ya muda akaanza na maumivu ya kichwa. Yaani kichwa kilikuwa kinamuuma mara kwa mara, kinamsumbua. Naenda hospitali, anapata dawa, narudi, anapata vipimo, anarudi hivyo. Ikamsumbua sumbua, mwishowe babake akamchukua akampeleka Buguruni huko hospitalini kuja kupima, apimwe macho. Alipopima macho akapewa mawani akaambiwa yale mawani avae ndani ya miezi mitatu mfululizo, labda akivua analala lakini alikuja kumpasukia akiwa usoni, hata ile miezi mitatu haijaisha. Ilipasuka vipi? Yaani alisikia tu kishindo mwenyewe, sasa nilisikia kishindo kizito, yaani kama baruti si baruti gani. Sasa wakati anashangaa, mdogo wake anamwambia maoni yako oh, dada, yaani katikati ya lenzi yale imegawanyika hivi, imechana ile, yaani kimechanika lenzi, kabidi avue na kipindi hicho tena tukawa pesa hatukuwa nayo watukuje. Oh, kwanza aliogopa akawa analia, mama, usimwambie baba, maana alimpa kwa msisitizo. Alianua kwa elfu sitini lakini kwa kipindi hicho elfu sitini yani ilikuwa kama elfu hamsini na, lakini kwa kipindi hicho ilikuwa ni kubwa. Kwa alimpa msisitizo, maana nimenua bei, naomba uyatunze usije ukayavunja. Wewe sasa alikachukua ile kauli ya babake ugo ukamwingia kanambia nisimwambie babake itabidi mimi na yeye kwa sababu naye alikuja kwa suka alianza utundu mapema kawa naigaiga lakini akawa anajua kwa sababu nitajitahidi mwenyewe nitasuka nikipata pesa nitanunua usimwambie baba lakini akawa hakujalia. Kule tatizo likawa linaendelea baada ya kichwa ukaanza mwili mwili mwili unamuuma unamuuma, mara unakufa ganzi, mara viungo vinaniuma. Ikafika wakati hata asubuhi kuamka asubuhi kwenda shule mpaka tumwamishe Ukimwamsha atamka atajiandaa mwenyewe anasema akiwa anaenda shule, akifika tu karibu mazingira ya shule, kuna hali fulani inamkuta ana change. Kwa hiyo unaweza kumkuta tu ghafla saa mbili amerudi nyumbani. Wewe vipi, mbona nani? Anasema mimi najisikia vibaya. Anaingia ndani analala, yani analala muda mrefu akiamka labda mshapika mshafanya nini. Sasa mimi nikawa namkemea, sikujua kama nile ni tatizo. Nikawa namkemea, namwambia wewe ni mvivu, upendi kazi au upendi kusoma. Yaani tukimwambia vile kwa hasira analia, analia muda mwingine anasuta atakula. Kwa yaani namwambia mvivu, apendi kazi vipi, kwa sababu tukawa tujui kama ni tatizo lakini iliendelea ile tatizo, ikafika wakati akaanza kupoteza fahamu, yani hata skuli, yani akiwa shule sengine anaweza kakaa pale kwenye dawati akiinama hivi, yani mtu ukimwita hivi kama haitikii, ujue hapo habari kuisha. Napigiwa simu na mwalimu mkuu, ni mzazi wa fulani, njoo shule. Nikienda pale naambia mchukue mtoto urudi naye nyumbani, atakavyokuwa vizuri atakuja shule na kodi kama ni bajaji au pikipiki, tena narudi naye nyumbani. Ikawa hivyo, hata hapa nyumbani anaweza kakaa, kama kimkuta kwenye kiti akishafanya hivi, basi biashara imeisha, anakuwa kama hayupo hapo, hayupo kabisa na yani saa nyingine mnafanya yani, hata kama ilimkuta kakaa vibaya ni hivyo hivyo, kwa mnamchukua mnamlaza, atakaa mpaka amka kwa ile swala nimepata nalo shida sana sana, likanitesa sana. Ikafika wakati analala saa kumi na mbili ya jioni, anakuja kuamka kesho saa saba mchana ndo anazinduka. Sasa ikabidi sasa, kutokana na vile ninavyosimulia, sema ana tatizo gani, kwani anaumwa nini? Akisimulia, unajua tena kwenye watu unapata ushauri wa kila mtu. Mwingine anakuambia twende huku, ukienda tapona Naenda kufika kule kwa waganga, wanapiga ramli zao, wanaongea wanachoongea. Kutoka pale naambiwa pesa, labda anakuambia laki tatu. Sasa nikisharudi nyumbani ile laki tatu sina, lakini kule nishapewa matumaini. Sasa pale ndo nilikuwa sikuwahi kupata, yani sijui nilifungwa na nini, sikuwahi kupata wazo la kusema labda ile pesa nitafute. Nilikuwa tu nakimbizana ni kumkomboa mwanangu. Huwa na nikirudi kama ile pesa sina, mimi nauliza nani anaweza kunisaidia. Mtu anakwambia fulani labda anakopesha riba. Naenda kwenye riba, nakopa pesa. Sifikirii kwamba nitairudishaje. Kwa sababu kazi yangu tu mwenyewe kwanza ilikuwa inanilipa vizuri tu. Lakini sasa ilikuwa inanikosti muda. Muda unakosekana, ni siku tunakimbizana kwenye kwa waganga kutibu. Kwa unakuta ile pesa unaichukua, muda wa kurudisha unakosekana. Ikifika mwezi mtu anakupandishia riba. Nakumbuka kuna mama mmoja anaitwa Mama Abu, ni mtu wa Kigoma. Niliwahi kwenda kukopa laki tatu kwa ajili ya kwenda kupeleka kwa mganga, si kitu kingine. Nilikopa laki tatu akaniambia kila laki moja nirudishe na elfu sitini kwa laki tatu ile sitini sitini mara tatu ni laki na themanini ehe, ndani ya mwezi huu mmoja. Sikufikiria, nilikuwa nakimbizana nimnusuru mwanangu apate kurudi shule aendelee na masomo, sababu alikuwa na akili, kwa nilikuwa na matumaini naye nilikuwa napenda mwanangu asome na baba yao pia anapenda watoto wake wasome, kwa sababu anawaambia sitaki muje muishi kama maisha tunaoishi sisi, someni mwe na maisha yenu. Basi nikachukua ile pesa, nikachukua, kila siku nakimbizana, siku ninazokaa nyumbani ni chache. Kwa nikajikuta mpaka mwezi unafika ndani nina elfu hamsini na kule bado ninapoenda nauli bado unakuta vihela vidogo vidogo, si mara dawa mara nini. Mwezi ulipofika mimi nina elfu hamsini ndani, yule mama akaja, yeye nimefuata pesa yangu leo tarehe. Nikamwambia nina elfu hamsini tu ndani naomba unipe hata siku tatu tu nijaribu kuijazia, haitafika laki nne na themanini, lakini nikupe hata ile faida yako tu, afu mkataba uendelee. Kumbe nilikuwa bado najibebesha mzigo. Zile siku tatu zikafika, kanifuata tena, bado ikakuta ile ile hamsini haikuongezeka. Nilichokifanya akanambia njoo nyumbani kwangu na hiyo elfu hamsini. Nikaenda pale, akanambia shika daftari. Nikashika kanambia nakudai shingapi ngapi? Nikamwambia laki nne na themanini. Hapo una shingapi Na elfu hamsini. Ukitoa inabaki shingapi Nikamwambia laki nne na thelathini. Andika nimekukopesha laki nne na thelathini kuanzia tarehe ya leo, kwa sababu ungeirudisha ningemkopesha mtu mwingine, lakini bado unayo, ina maana inafanya kazi kwako. Mm-hmm. Anaambia andika nimekukopesha laki nne na thelathini. Kumbuka kila laki inazaa elfu sitini. Sitini mara nne ukichanganya na ile laki nne kuna laki sita na arobaini, laki sita na arobaini bado ile thelathini na yenyewe inazaa. Akanambia ile thelathini inazaa ishirini kwa hamsini pale, ukijumlisha na laki sita na arobaini ukijumlisha na ile hamsini, laki sita na tisini. Mwezi wa pili nilipe laki sita na tisini pale, elfu hamsini pia nishaiacha. Nikarudi nyumbani nikafikiria, nikalia peke yangu na nililia sana, lakini sikuwa na jinsi, nikamuomba Mungu, nikamwachia Mungu na tarehe bado ikafika. Sasa nikaanza kusikia maneno mitanda, mitaani, mtu akienda pale kukupa pesa, majasimi na mdai laki saba. Baada ya muda nasikia majasimi na mdai milioni. Sasa watu wakikutana na Yasmin unadaiwa sijui shilingi ngapi na Mabu. Nasikia anasema mwaka lazima aje kufilisi. Eh, nikaanza kukosa amani. Nikaanza kuingia mikopo sasa. Katafute mikopo nije nilipe. Kwanza nikaanza tu saa naenda kukopa mtu kwa mtu laki mbili kwa ajili ya kwenda kumpunguzia yeye. Huko naye nabebesha mzigo mwingine. Nakopa tena huku sasa nimejichanganya Matokeo yake nikawa na, najikuta na madeni karibuni hata na watu watatu, na bado huku tatizo la mtoto limesimama. Ikafika, nakumbuka kuna mwaka nilichukua mkopo wa milioni moja bila mume wangu kujua. Nikafika ndani nikazimwaga kitandani, nililia sana sita sawa nililia sana Nilivyotoka pale nikaichambua kuigawanya mafungu kwa ajili ya kwenda kuwalipa watu. Sikubaki hata na shilingi moja na bado madeni hayakuisha. Milioni moja. Na inahitaji marejesho kila wiki. Kumbuka kuna dada mmoja anaitwa Doto. Alikuwa ananidai kama laki tatu na katika yale madeni. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kunifata Nimepata ile mkopo. Kwa alivyokuja akapiga hodi, nikamkaribisha, nikamwita nilipo, akanikuta nipo kitandani nalia, akaniambia nalia nini? Nikamwambia hii hela hata nikigawanya bado hamtoshi. Akaniambia kwani anakudai nani na nani? Nikamwelekeza. Nilipomwelekeza akanambia weka ya mafungo ya watu wengine kwanza. Nikaweka. Umebaki na shilingi ngapi hapo? Japo sikumbuki kiasi kile. Nikamwambia kiasi nilichobaki nacho. Akana baba, si katika hilo langu mimi, wewe nipe hicho chupa nacho. Hicho kingine utanilipa taratibu. Kidogo yule dada ana huruma na alikuwa anaelewa matatizo, akanielewa. Nikamshukuru pale. Akanambia nitakawape hao. Mimi nitavumilia. Kashukuru. Sasa nikaanza kuimba kwenye marejesho kwa sababu haikufanya hai biashara. Kwa hiyo ina maana rejesho nisipofanya kazi ya mikono yangu kwamba siwezi kulipata tena. Kwenye marejesho nakumbuka nilipata mpaka uongozi, lakini baadaye nilivyokuja kuyumba hata ile sifa ya uongozi nikawa haipo. kaanza kuchafuka, nikaanza kuvuma mtaani, nikaanza kupata majina mabaya. Sijui kama litafutika, sielewi. Ni wachache ambao sasa hivi wanajua kwamba ni mitihani, lakini wengi wananichukulia kwamba ni hivyo. Yaani sasa hivi hata nikipata shida siwezi kusaidiwa na mtu kwamba nikakope pesa nikapewa. Sasa hivi ana matatizo mume wangu naye amekwama, lakini hata akinituma tu kwamba labda niende sehemu fulani kaniazimie, siwezi kupewa, siwezi. Ila namshukuru mume wangu na nitaendelea kumshukuru na Mungu azidi kumpa nguvu, azidi kumpa uhai, atupe maisha marefu, tufe tuzikane. Alinisaidia sana kwenye mitihani, kwa sababu ilifika wakati madeni alinizidi nikakonda, nikawa siwezi kulala, hata kula nilikuwa sionishi umuhimu. Nikafikia wakati nikawa na ingia ndani nachukua pesa zake labda za biashara naiba ndani laki laki na naenda kumridhisha mtu afu natoroka lakini kwa sababu ana upendo na dhati na mimi naona ni Mungu alitukutanisha na yeye alinipenda na alikuwa anakubali kubeba mazito yangu yote. Akirudi akikuta pesa yake imepungua, Anauliza watoto mama yenu uko wapi? Hatujui. Anaanza kunitafuta kwenye simu, mimi nikiona simu naogopa kupokea, nazima. Naenda kujificha labda kwa mdogo wangu, simwambie mtu kama niko hapa. Nakaa pale hata siku mbili. Sasa nikianza kutafutwa sasa, mume wangu anakuwa hana raha, hana amani, ananitafuta kwa wana ndugu wote. Mke wangu simuoni. Sasa zile salamu zikianza, baba nangu mzazi naye anaingia, anauliza wadogo zangu, dada yenu uko yuko wapi? Sasa mdogo wangu sangia anashindwa kuvumilia, inabidi aseme dada yupo huku, anamwambia baba saa nyingine mwambia mwambia aje huku, natoka naenda kwa baba. Nikifika kule, tatizo nini, namweleza anamwita mume wangu kule, anaongea naye, mume wangu ananichukua anarudisha nyumbani yani ikawa hivyo. Yani ikafika wakati yani sasa tena akawa hata anaficha hela, yani akawa sasa ananificha tena, sio mtu wa kupewa kwamba ukabidhiwe ushike, akawa aniamini. Yani nikawa kama na pepo, mimi popote anapoficha lazima nitagundua mpaka anafika wakati anasema mimi nataka hela zangu nikaweke wapi? Nikaweke wapi Majasmini, ila nikaweke wapi? Nikawa sasa anaficha pesa kwa sababu zile pesa alikuwa saingia anatumiwa mizigo malikauli, akishauza ndio anawatumia pesa zake, kinachozidi Na kinakuwa hivyo. Kwa hiyo kuanzia hapo tena hakukuwepo na maendeleo yoyote humu ndani, hakuna kinachofanyika, ni mimi vuruga tu, yani hivyo. Kishaiba mimi natoroka, lakini kaka watu kwa kweli nikirudi ndani atanisema, atalalamika, lakini hakuwahi kunihukumu, hakuwahi kunifukuza. Iliendelea hivyo, ikafika kipindi afya yangu ikazofika kabisa. Ikafika kipindi kaka yake na mume wangu akaniita, akanambia shemeji, nimekuita, mbona upo hivyo? Kwanza afya yako sio hivyo, alafu sikuelewi mwenendo wako siuelewi, mbona zamani haukuwa hivyo? Hebu niambie tatizo ni nini? Nikaanza kumweleza Akanambia sasa mimi niko tayari kukusaidia. Wewe upo tayari mimi nikusaidie? Nikamwambia nipo tayari shemeji, nimechoka na haya maisha. akanambia sasa msaada wangu mimi mpaka nimshirikishe mume wako. Kwa sababu wewe unaniambia unasema mume wako mengine hayajui. Mimi nataka nimshirikishe alafu ndo nikusaidie. Upo tayari? Nikamwambia kwa sababu utaanza kumwambia wewe mimi niko tayari. Akaambia basi sawa akampigia simu mume wangu akamwambia Majasi upo atalala huko nawe kesho nakuhitaji nakumbuka kesho yake nilikuwa na rejesho, nikawa nimemwadisia yule mjengezi mwenzangu kesho narejeshwa elfu sabini afu sina hata shilingi kwa hiyo kesho yake asubuhi ikabidi kwanza mimi nirudi huko nyumbani so wakati naondoka nikawa nimepewa nauli pale naondoka yule mke wake nyuma akamwambia shemeji unaondoka lakini ana rejesho na leo ni siku ya rejesho. Ah, muda sasa nishapandaga na nishakuwa mbali, but ndo nakaribia kushuka, ndo akanipigia simu, wewe uko wapi? Ngambia mimi niko huko na nateremka. Wewe una rejesho leo? Ngambia sina. Nikikukopesha utanilipa lini? Nikamwambia nitakulipa. Ah, akanitumia pesa, lakini kwamba sijawahi kumrejeshea mpaka leo. Akanitumia ile pesa, nikaingia pale, nikaingiza rejesho, nikakuta mule ndani ni vurugu, watu wananiongelea mimi, yani ndo nikafika pale, naambiwa naomba ujitangaze hapo kujitoa uongozi, hatuwezi kuwa na kiongozi ambaye hana uadilifu. Jitangaze ujitoe uongozi. Basi sikuwa na jinsi, nikajitoa uongozi. Haya, pesa zetu tunazipataje za marejesho? Nikamwambia nitaenda kuongea na mume wangu, nitajua marejesho yenu yatapatikanaje. Hapo ni mkopo wa milioni mbili. Basi nikarudi nyumbani ile siku tulioitana kule, tukarudi tena kule, tukakaa kikao mimi na mume wangu na yule shemeji yangu na mke wake na rafiki yake mume wangu ambaye yani ni marafiki kama ndugu, na yeye na mke wake. Tukakaa kama kikao cha watu sita shemeji yangu akaanza kuelezea pale, akawambia nimewaelezea tunamsaidiaje huyu mtu, kwa sababu kwa hali yake ilipofika huyu anaweza akagongwa hata na gari. Kila mtu abebe jukumu lake kwamba huyu anabeba deni gani, huyu anabeba rejesho gani, tumsaidie huyu kiumbe. Mume wangu aliwaambia kwamba sihitaji msaada wa mtu, nitabeba mwenyewe mizigo yote ila naomba tu aniambie ukweli, anadaiwa shilingi ngapi? Yaani kwa madeni aliyokuwepo niliona aibu hata kusema yote, nikaona bora niseme yale watu wasumbufu, yale makubwa, najua kwa muda ambao atanisaidia yale mimi mwenyewe nikitulia, kwa sababu nitakuwa tena sina zile pilikapilika za kutoroka la nini. Yale mengine nitayamaliza taratibu. Basi tukarudi nyumbani na akaniambia naomba uniitie watu wote wanaokudai. Kwa hiyo nilokuwa nawaweza niliwaficha, na wale niliwaona kwamba hawa watanisumbua, wataniumbua, niliwaita mlango akaongea nao. Akifika pale, unamdai shingapi huyo? Anasema kuanzia leo sitaki umsumbue huyu kwa kitu chochote, nitakulipa mimi pesa yako, na sitaki nisikie kwamba riba inazidi kwa sababu alikuwa wanaambiwa na mwanaume, akasikiliza. Basi akabeba hayo madeni kweli, akawa akirudi siku ana laki ana shilingi ngapi, anaambia mpige simu mtu fulani, napiga simu anakuja anachukua anachukua hicho bado kiasi gani, nikijaliwa kupata nitakuita. Akawalipa hivyo na wengine nikaendelea kuwapunguzia kama akaniambia kuanzia leo sihitaji rafiki sihitaji uwe na mkopo, sihitaji kitu chochote. Na wale watu waliowaita aliwaambia kuanzia leo sitaki, yani sitaki kusikia mnamkopesha. Yani marufuku kumkopesha wewe. Na ndio maana hata hichi kipindi yeye ambacho yeye amekwama, hata kama akinituma kwenda kukopa, yani bado watu wanakuwa haamini, sababu hawawezi kujua kwamba yeye amekwama. Bado wanaweza kusema kwamba kwa sababu mimi nilikuwa napenda hiyo hali au napenda kukopa, labda wanafikiria bado ni mimi na tabia zangu, kwa sababu wamenichukulia kwamba ni tabia yangu hivyo. Yani nasemwa sana huu mji, nasemwa sana, nilivuma sana, hilo jina lilizidi. Baada ya umaarufu wa ususi ulikuja umaarufu wa madeni. Komba ulikuwa unakuhitaji sasa Uwapo loko ananiita dude, uwapo ndo kama hivyo mm, wanakuambia maji tena anapenda kukopa yule wa madeni au kuna tu sehemu fulani wapi hiyo? Au mtu akimsikia mtu ana shida tu nenda kwa Mama Jasmine atakuelekeza. Yaani wananiona kama mimi ndo kiliofu yani wa madeni na najua watu wote wanaokopesha. Mtu anaweza kuwa na shida nenda kwa Mama Jasmine atakuonyesha. Anajua watu wote wanaokopesha. Sawa. So, Baada ya hapo tatizo la mtoto wako sasa lilikuja kutatulika sehemu gani au ilikuwaje? Yaani mpaka sasa naweza nikasema halijatatuka, japo nilijua limetatuka, lakini bado linajitokeza. Baada ya muda linajitokeza, naweza nikasema bado halijaisha. Hata juzi tu limemtokea. Nilipambana kipindi anasoma, sehemu nyingine anapata unafuu, unajua anapona, lakini akirudi shule ni tatizo inajitokeza. Ikaenda mpaka alipofika form 4 akasema mimi naomba mkaniombee nisifanye mtihani kwa sababu kusoma kwenye muda wa kusoma ulikuwa mchache. Mara nyingi huko nyumbani akasema mnaomba mkaniombee nisifanye mtihani bora mwakani nirudie form 4. Tulipoenda kutoa taarifa kwa mwalimu mkuu akasema kwa sababu ili tatizo kama lingekuwa la hospitali ana vyeti ingekuwa rahisi, lakini hana vyeti na huko ashasajiliwa, hatuna jinsi, aje tuwafanye hivyo hivyo. Akafanya sio ni mitihani miwili minane, mingine ikampita, akafeli, akalia sana. Kipindi cha likizo kile akawa mzima kabisa, yuko nyumbani mzima na afya njema, anafanya shughuli zake. Shule ilipofunguliwa akabidi amdai baba yake, baba, mimi nataka kusoma, naomba ukanilipie shule nikalisiti form 3 na form 4 baba yake akamwambia sawa, kaenda kumlipia shule Maarifa hapo Tandika, ila sasa hivi nahisi itakuwa imebadilishwa jina ya Kiislamu. Akamlipia ada ya miezi sita. Ndani ya miezi sita, jumla siku alizoenda shule ni siku tatu. Siku ya kwanza tu hivyo kanyaga shule, akaliamsha tatizo, akarudi nyumbani, tukaanza kutibia ndani ya miezi miwili. Alipopata nafuu akaenda kwa mara ya pili alivyokanyaga tu kaliamsha tatizo, karudi nyumbani tukatibia. Mara ya tatu alivyoenda, alivyorudi nyumbani, miezi miwili ya muhula wa mwisho akawa tukakata tamaa. Babake akaja akapata watu kwa kumwambia, si kuna chuo Kariakoo ambacho mtu akisoma pale ni chuo wanasoma cha kufundisha chekechea. Mtu akishasoma pale anatafutiwa na kazi basi akaenda kumpeleka mwanaye akamlipia. Alisoma soma kidogo, lakini kumbe mwenzetu alikuwa anatuambia kwamba kila anavyoenda akiwa njiani ana hali ambayo ilikuwa inamtokea hali yani alikuwa anajisikia vibaya ila alikuwa anaenda afanyeje kwa sababu anasema nilikuwa roho inaniuma nikiacha kwenda baba atakuwa ananiona kama namfanyia makusudi kwamba sitaki kusoma lakini kumbe zile hali anavyozivumilia anavumilia, matokeo yake kuna siku ilivyomzidi hakutaka ushauri na mtu. Yaani kwamba si tunamforce, yani hapa mimi niliondoka nyumbani nikamwacha anajiandaa anaondoka chuo. Kumbe baada ya kuondoka chuo akaamua kutoroka akaondoka kijijini kwa mamangu. Sasa mimi safari niloenda ile wakati narudi kulikuwa na mafoleni. Nikawa napiga simu kumuuliza kumwambia nyumbani kama ameshatoka chuo yuko nyumbani nimpe maagizo ya nyumbani jinsi ya kuandaa mapishi naona napokelewa simu na mamangu mzazi. Nashangaa, mama uko hapo? Nikajua labda ametoka kijijini kuja hapa. Sasa mimi nipo kwangu. Upo kwako eh. Huyo mwenye simu hiyo yuko wapi? Yupo kwangu. <clears throat> Kuko kijijini eh. Amekuja saa ngapi? Amesema amekuja tangu saa tano. Mimi nimepigiwa simu, amenipigia simu, mimi niko shamba. Ameniambia bibi, mimi niko hapa, narudi hapa. Ndo ananiambia mimi, bibi, nimetoroka nyumbani, sikuaga. Niliumia sana. Kwanza nilishukuru tu kwamba amefika salama, kwa sababu angepata matatizo njiani tusingejua, kwa sababu hakumwaga mtu na hatukutarajia kwamba ameenda kule. Ila sasa nilikuwa najifikiria baba mtu namwambiaje na atalipokeaje. Nikaongea na mama yangu nikamwambia, piga simu haraka sana kwa mkwe wako umwambie kwamba mtoto wake yupo huko, kuliko aje yani aje asikie na mimi inabidi wewe ndio utoe taarifa, bwana, mwanao mimi nimemwona yuko hapa kwangu. Eh, basi lakini akitoka nje ya nyumba hii anakaa fresh tu. Lakini sasa baba haelewi, yani akae anataka akae na watoto wake nani, lakini mwenyewe anadai kwamba akitoka nje ya hii nyumba haumwagi na hapatagi, yani hasikii ule mwili vile anavyojisikia. Kwa maana hiyo hata ingekuwa sehemu nyingine tu jirani na chuoni huko, akitoka katika hiyo sehemu kwenda chuo, ingekuwa sawa sawa tu, sio kutokea nyumbani hapa. Nahisi, lakini hilo tatizo sasa amekuja kutuambia kwa hizi siku. Ndio mimi ananiambia mama, naisi alishajitesti baadaye. Alivyoshindwa hata hiyo chuo, ndo akaja akarudi tena kukaa nyumbani. Baadaye akaja kuomba kwa babake kwamba amepata kibarua, akapata kibarua Tigo Pesa, akawa anaenda kufanya. yani akifanya kitu cha maendeleo pia ni shida. Ukisema ah, aende kwenye kusoma ni tabu. Hata makanisani mimi nishaingia kaka. Shienda kusali kwa sababu yake nampeleka kwenye maombi. Bado watu waliombeba niliwapa mpeleke. Juzi juzi tu hata mimba ya mtoto aliyewa anaenda mwenyewe kwa mamposa. Sema hakufuatilia sana tu. Lakini ni hivyo. Kwa hiyo hata mimba mtoto wa kwanza alipata shida nayo mpaka anakaribia kujifungua, nilienda kutibu kwa mganga, apata madawa ndo akazaa. Hapo katikati tena akawa mzima mzima kidogo, lakini baadaye tena naye sasa hivi juzi juzi tu hapo hiyo hali ilikuja tena kumrudia. Ana umri gani sasa hivi? Ana miaka ishirini na nilimzaa mwaka tisini na sita mwaka tisini na tano niliolewa, mwaka tisini na sita nimemzaa. Ina maana ana miaka tisini na sita miaka ishirini na ngapi? Na tano. Eh, kitu kama hicho. Miaka ishirini na tano na ana watoto wawili tayari, na maana una wajukuu wawili mm. Na tatizo lake lile bado halijaisha mpaka leo. Isha. Juzi tu hapo limemrudia na nilipelekwa kwa mtaalamu mmoja kwa Kigamboni, nikaenda tukaangalia, akatueleza alivyotueleza ndo alivyo ule mtoto tangu alivyo akatuambia kwamba huyu anachomsumbua ni jini maiti, lakini nilishakola siku nyingi, kwa hata kulitoa kwake lina utaalamu, kikatushinda pesa kwa pesa alonitajia Nilivyorudi nikangoja nitafute mtoto kasharudi shule. Sasa ni bora kumhangaika kwanza huyu naye aende shule. Nimeshindwa. Ambapo hilo jini maiti ilikuwaje mpaka akawa nalo? Ndio siwezi jua lakini inaonekana kwa maelezo yake nilikubali kutokana na ile hali inayomtokea kwa sababu si ndio ile akipoteza mafahamu anakuwa kweli kama mtu aliyokufa, maana hajishughulishi na kitu chochote. Yaani wewe haukutaka kujua kwamba hilo jini maiti lilimvaa vipi mwanao? Sikuwahi kuuliza kwa kweli. Hakuwahi kumuuliza anapozimia au anapopoteza fahamu kuwa kama maiti, yeye huwa anaona vitu gani au anakuwa anaota au anakuwa na kumbukumbu zozote au anabebwa kupelekwa sehemu fulani? Anakuwaga na kumbukumbu kwa sababu hata anapotibiwa huwaga anaambiwaga aende labda akaeleze anachokiota, lakini anaweza akaamka asubuhi akakwambia hakumbuki alichokiota. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi bado hilo ni tatizo. Ni tatizo. Unafikiria kufanya kitu gani? Yaani siwezi kufikiria chochote, hata sijui na nikisema nimwachie Mungu, lakini kuna muda mwingine sasa anavyoteseka nashindwa kuvumilia. Kwenye madua ya Kiislamu nimempeleka mwanzo wa dua mpaka mwisho wa dua. Akianza dua yeye ana akianguka hivi kwa kinyume nyume, analala chali vile, analala mpaka anavoisha dua. Nakuja kuzinduka, tunanyuka, tunarudi nyumbani. Kwa wataalamu ndo hao nimeshindwa pesa. Ha. Kwa hiyo sielewi kwa kweli mwanangu anapata ufumbuzi gani. Pesa kubwa ambayo ilihitajika baada ya kuambiwa ni jini maiti ilikuwa shingapi? Niambiwa laki mbili na sabini na tano. Yeye ndo alinipa uhakika kwamba ana uwezo wa kumtoa kwa sababu aliniambia yani lazima vitumike vitu vya uh, kiuganga kienyeji na watu wa Qurani wote, yani hivyo vitu viwili vyote vitumike kumuondoa huyo mdudu. Kwa hiyo pesa ya madawa yanayohitajika ni laki mbili na sabini na tano ili kumtoa hapo. Sasa naona akishafanya kazi yake, akishakuwa mzima, ndo yeye atataja pesa yake. Naona sijui kama ni atiba nilivyomwelewa. Ila yule mama Abu ulimalizana naye vizuri? E, nashukuru nilimalizana naye. Kuna michezo alikuwa anachezesha pale, nikawa naingia. Kuna mavikoba alikuwa, maana ikabidi sasa niwe kama mtumwa wake, sikuwa na jinsi. Akiniambia uje hapo uingie michezo nipate hela yangu. Hivyo nacheza mavikoba, naingia nikiingia vikoba nakwambia kopa pesa unipe, nakopa kwenye vikoba, yanachukua pesa yake, mimi nabaki nanio. Nakumbuka kuna vikoba mmoja nilidaiwa pesa nyingi, mume wangu alishawahi kunilipia laki nane kwenye vikoba laki nane keshi anaenda kutoa benki ananikabidhi, na walishanipingia kwamba hicho ndo kipindi hicho anataka kufunga kuf, ku walikuwa kuvunja vikoba ili wagawane. Kwa alishapanga aje anifilisi. Mume wangu alinunua TV flat muda mrefu kidogo. Kwa kipindi hicho yani ukiwa na TV kubwa kama ile inaonekana mashallah. Kwa hiyo yani naona ile alikuwa na imani sana. Yaani yeye ilimkaa hapo, alikuwa tulikuwa na freezer kubwa yani lile kubwa kabisa lifriza kama la wale wana, wanaoweka masamaki ya kwa alishapangia kwamba hivyo vitu vije vichukuliwe elimu yani kumoa wanizalilishe au hivyo, labda hata kuniharibia ndoa yangu. Mimi naweza nikasema ni hivyo, yani kwamba mtu alikuwa fly hivi nikute hivyo afurahi, lakini havikutokea. Namshukuru Mungu, yani ndio maana nasema, yani sitasema mengi kwa mume wangu kwa kweli. Umeongea vitu vingi sana kuhusu mumeo, unaweza pia kama ukamalizia chochote kwa kumwambia yeye na kuwaambia walimwengu. Kumwambia mume wangu? Yes. namwambia mume wangu nampenda nampenda na mheshimu na nitaendelea kuvumiliana naye mpaka mwisho Mungu atapotutenganisha. Na wale watu ambao walikuwa wanakusema majina ambayo sio mazuri kutokana na tabia hiyo au kutokana na wewe kuwa na madeni pasipo kujua kuna nini nyuma yako. Kwa wanaoniangalia wajue kwamba mimi hiyo sio tabia yangu na sikupenda kuwa hivyo katika maisha yangu, na kama hata mwanzo kwamba ningekuwa hivyo tangu mwanzo, basi nisingefika hapa nilipo. Nadhani nisingekuwa nimelala kwenye nyumba yangu mpaka leo kama ningekuwa na tabia hizo kwa tangu nilipotoka na maisha yangu. Nadhani mume wangu anajua thamani yangu na ndio maana labda alisimama na mimi japo siwezi kumsemea. Kama ningekuwa na tangu huko nilipotoka niko hivyo nadhani angeshanichoka, lakini na imani labda yeye labda Mungu sio alikuwa anamuelekeza au sijui yeye alikuwa na imani gani ya kusimama na mimi na kunisaidia mpaka leo hii na kuendelea kuwa na mimi. Hmm. Kuna wakati ulishafika ukakata tamaa kabisa ya maisha? Sana. Kwa sababu hicho kipindi cha madeni nilikuwa natamani hata nife. Ila nilikuwa nafsi nyingine inaniambia Mungu apende kufanya hivyo. Pole sana. Asante. Nilifikia hivyo, nilikuwa natamani nife dakika yote, labda itakuwa suluhisho la tatizo, lakini Mungu alikuwa afanya hivyo, na nafsi nyingine ilikuwa ananiambia nakosea. Nikawa nalala, sikuwa nalala kwanza, hata usingizi wenyewe hauji. Naamka usiku, nasali, nalia sana kwa Mungu, namuomba hivyo. Namshukuru hata hapa aliponifikisha, namshukuru sana mme wangu. Mungu ampe maisha marefu, na yeye Mungu amtatulie matatizo yake, asimame kwenye mstari, kwa sababu ndio mwanga wangu wa sasa hivi. Naweza ngasema yani, namthamini baada ya Mungu, namuona kama yeye ni Mungu wa pili kwangu kuliko hata wazazi wangu, japo wamenizaa na kunilea. Pole kwa mara nyingine. Asante. Kupitia maisha yote uliyoyaishi mpaka leo hii, pamoja na changamoto ulizonazo, tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, zitapita vile vile. Umejifunza kitu gani? Eh, nimejifunza mengi sana nimejifunza mengi sana. Nimejifunza kuishi na watu wa kila aina, na nimejifunza kwanza, ninapotaka kuishi na mtu nimsome mtu, na sio kila ushauri unaopewa lazima ufanye, lazima kwanza utumie akili yako ujiongeze afu ndo ufanye. Ushauri gani ambao uliupewa ukaona kabisa ukakupoteza ukakuharibia dira? Ushauri mtu mwingine anavyokupa unaweza ukawa wa kukusaidia au sio kukusaidia, au kuna mwingine anakuambia kwa wema, lakini ndo kama hivyo, muda mwingine anakutokea mabaya kwa sababu sijui nisemeje, labda walikuwa wananishauri, siwezi jua, labda wengine walikuwa wananishauri kwa nia mbaya, lakini ndio akaja akanitokea mabaya, sababu ushapata tatizo, mtu twende huku, enda kakope fulani, lakini bado na yeye pia naye hakulichekesha ile swala, labda anavyoenda kukopa na hela anaipeleka sehemu fulani. Umetumia fedha nyingi sana pia kwa waganga bila mafanikio. Sana. Ni pesa ambaye hata kama ningesimamisha, ningenua kiwanja changu na nikasimamisha hata banda. Mm. Na nilikuwa na malengo mengi sikuwahi kufanya hata lengo moja. Kupitia hicho pia umejifunza kitu gani upande huu ambao umetumia pesa na bila mafanikio? Ndio maana sasa hivi hata nikiambia hilo jambo kwanza na nakaa kwanza kufikiria ili kupata ufumbuzi. Sikurupuki kama vile mwanzo. Kwa mfano kama huko nilipoambiwa laki mbili na sabini na tano, nilivyojiona hicho kiwango sifikii, nimekuja kwanza, nimetulia niangalie upepo unakuwaje, au nitapata ufumbuzi gani au jambo gani lingine. Kuna mganga hata mmoja aliyewahi kukwambia tatizo hili siliwezi? Mm, sidhani. Wote walikuwa wanasema wanaweza, lakini mwisho wa siku ndo ikawa haiwezekani. Mm. Neno la mwisho kwa wanaokutazama kupitia Tiki TV muda huu. Neno la mwisho nawaambia kwamba watu wajifunze kutokana na makosa ya wenzao au vitendo vya wenzao. Mwenzako anapopata shida, jiulize kwanza alikuwaje au imekuwaje mpaka amekuwa hivi. Usimhukumu mtu tu moja kwa moja, ikiwezekana muulize, kama unaweza msaidie. Mm. Hivi huenda kuna watu ambao wanaweza kuwashauri watu kwa nia mbaya? Wapo. Ushauri upi ambao uliwahi kugundua mtu alikushauri lakini hakuwa na nia njema? Mm. Akili yangu sawasawa, lakini wapo wengi tu. Mtu mwingine anakupa ushauri, lakini anajua kabisa kwamba ule ushauri kule utakuwa hauna, hauna mwisho mwema lakini mtu anakwambia tu, afa kitoka hapo yeye wa kwanza anakucheka au anaenda anatoka pale anaenda kusimulia kwa mtu fulani, wakati pengine ushauri anaweza akawa umetoa yeye. Unaonekana pia una uchungu sana pengine kwa, kwa maisha yote yaliyopita. Kuna watu ambao umeshasema kwamba huyu kwa alichonifanyia, yani huyu siwezi kumsamehe. Yani sihitaji kulisema hilo hata dakika moja, kwa sababu Mungu alishasema kwamba tusamehe, ndio tusamehewe. Sasa na mimi napenda kusamehewa na Mungu, kwa hiyo sihitaji kukosa kumsamehe mtu. Kwa maana hiyo wote umeshawasamehe, wawe na amani, kwa sababu kuna mtu mwingine akiona chozi lako leo hii alafu akafuatilia historia yako akajua pengine yeye ndo alikuwa ana makosa akashindwa hata kukuface siku nyingine akijua pengine una kinyongo naye. Sina kinyongo na mtu, sina kinyongo na mtu kabisa. Nimewasamehe wote wote, na nitaendelea kuwasamehe na nitaendelea kuwa na mshikamano nao kwa jambo lolote lile na wengine wataiona hii ambayo wanaamini au walishaambiwa hata wakiwa na tati, ukiwa na tatizo wasikukopesha. Ushafikiria tena siku nyingine kutaka da, ngoja hata nikakope kiasi fulani kwa hivi karibuni? Kwanza sitamani, ila siwezi kujua ya Mungu, lakini sitamani sitamani tena nikute tena kutamani kwenda kukopa, ila mi ni binadamu na kwama, siwezi kusema kwamba sitaenda kukopa, siwezi. Nitaenda kama imani yake itakuwa kama zamani, basi ni yeye na imani yake. Kama atakuwa alisema kwamba yale ni yalikuwa mapito, ata, anisaidie. Nikushukuru sana kwa kushia nasi mkasa wako siku ya leo. Nashukuru. Nikupe pole pia sana. Asante. Na niseme kwa mimi kwa imani yangu na hata kwa wewe ambaye unatazama, naamini utakuwa unamwombea mama Jasmine mambo ambayo anayapitia pia kwa sasa yaweze ku Mwenyezi Mungu aweze kumfanyia wepesi, lakini kwa mtu yoyote yule pia ambaye ana uwezo au anajua ni namna gani ambayo mama Jasmine anaweza kusaidika kwa hilo tatizo la binti yake kuwa na tatizo la jini maiti, basi unaweza drop comment yako hapo chini au ukatumia mawasiliano ambayo yanapita katika skrini yetu kuweza kumsaidia. Lengo letu ni kujua experience za maisha ya watu, kuijua dunia upande wa pili, lakini pia kusaidiana. Inawezekana msaada usio wa kifedha ukawa ni mawazo tu na ukatosha sana kunusuru mambo mengi katika upande wa Mama Jasmine pamoja na familia yake anakwambia fedha alizozipoteza kumgaramia mwanaye ni fedha ambazo hata angenunua kiwanja angeshajenga kabisa na nyumba nyingine sehemu nyingine. Hapa tunazungumza ni kutokea kwake na kuna nyumba pia haijakamilika. Kwa maana hiyo unaweza ukajiuliza amepoteza au ukagundua amepoteza shilingi ngapi. Sin... Sijamaliza. Natamani niwe na tiles ninapofagia patakati siwezi. Nyumba yangu hata nyavu ya mbu sina. Lakini sio kwamba hatuna pesa kuweza kukamilisha hivyo vitu, ila kutokana na mitihani tunayopitia tunaamini Mwenyezi Mungu ataweka pesa katika hilo. Amina, inshallah.